हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स दो डेसिमल नंबर्स को डिवाइड कैसे करें एसक्यूएल सर्वर पर आज इसी की बात करेंगे तो सबसे पहले तो एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेना है आपको तो सिंपली चलते हैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को ओपन करते हैं तो एसक्यूएल टाइप करता हूँ यहाँ पर ये डाउनलोड किया मैंने और इसे ओपन कर लेता हूँ अब देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो जो है ओपन हो रहा है यहाँ से आपको नेट से कनेक्टेड रहना होगा तभी आप इसका यूज़ कर पाएंगे तो यहाँ से आप नेट से कनेक्टेड हो जाएं ये ज़रूरी है आपके लिए अगर आप नेट से कनेक्टेड नहीं होते हैं तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आपको ये ज़रूरी है कि आप ये नेट से कनेक्टेड रहें तो एक बार कनेक्ट होने के बाद यहां पर कनेक्ट पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एसक्यूएल सर्वर ओपन हो जाएगा अब यहां पर हमको डेटाबेस पे जाना है और इस डेटाबेस को एक नाम दे देता हूं डिव ठीक है यहां पर मैं लिखता हूं डीआईबी डिव यानी डिवाइड कराएंगे हम दो नंबर्स को और यहां पर ओके पे कर देना है क्लिक जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिव आ जाएगा अब इस डिव पर दो बार क्लिक करेंगे तो यहाँ टेबल्स आ जाएगा और ये टेबल पे जाकर के हम टेबल बना लेते हैं तो यहां पे चलेंगे और यहां पर कॉलम नेम आ रहा है तो यहां पर कॉलम नेम दे देता हूं आईडी और इसे एन कैर डेटा टाइप रखता हूं और यहां पे लिखता हूं नंबर वन नंबर वन यानी पहला नंबर जिसमें डिवाइड करना है और यहां लिखता हूं नंबर टू जिससे डिवाइड करना है तो ये लिख दिया हमने दोनों नंबर और ध्यान रखिए कि यहां पर जो एन कैर डेटा टाइप लिया है इसे हमें हटाना होगा यहां पर एन कैर डेटा टाइप हम नहीं लेंगे इस बार हम लेते हैं फ्लोट डेटा टाइप तो ये फ्लोट यहां पर ले लिया हमने तो यहाँ से इसको चेंज करेंगे F L O A T float तो ये फ्लोट ले लिया हमने और फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी हमें F L O A T float data type ही रखना है तो ये दोनों हमने रख लिया यहाँ से इन दोनों पर अनटिक कर देंगे और अनटिक करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे यस करके और इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर डेव के नाम से इसको सेव भी कर लेता हूँ तो ये सेव कर लिया हमने अब इस टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो नीचे आपको कुछ इस तरह से आपका डेटाबेस दिखेगा अगर ये डेटाबेस नहीं दिखता तो इस टेबल पर जा करके आपको यहाँ से रिफ्रेश पर क्लिक करना है जैसे रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो ये डेटाबेस दिख जाएगा अब ये यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करके और फिर इसे एडिट टॉप 200 हंड्रेड रोज पे चले जाइए और अब हमें इसको एडिट करना है तो यहाँ पे आई डी वन दे देता हूँ और यहाँ नंबर दे दिया फाइव ठीक है और यहाँ दे दिया टू सेकंड नंबर टू दे दिया और फिर यहाँ आई डी टू दे दिया और यहाँ पे दे देता हूँ सिक्सटी सेवन और यहाँ इसे टू से डिवाइड कराएंगे फिर यहाँ आई डी थ्री दे देता हूँ और यहाँ फिफ्टी सिक्स और इसे टू से डिवाइड कराएंगे फिर यहाँ आई डी फोर दे देता हूँ और यहाँ सेवेंटी सेवन और इसे अलेवन से डिवाइड कराएंगे तो इस तरीके से हमने ये कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड फिल कर दिया है अब इसको क्लोज कर देता हूँ जब आप इसको देखेंगे ये जो डेटाबेस है आपका इसको देखेंगे तो आपको ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा एडिट करके आपको देखना होगा अब इसको क्लोज करता हूँ अब इसमें हम क्वेरी बनाने वाले हैं तो न्यू क्वेरी पे चलते हैं ध्यान रखिए कि आपके डेटाबेस का नाम है डिव तो यहां पे लिखना है हमें सेलेक्ट ठीक है यहां पे लगाना है इनटू असाइन और फ्रॉम टेबल का नाम है डिव तो ये डिव दे दिया हमने और डिव देने के बाद यहां पर डबल क्लिक कर देता हूं और यहां से इसे टर्मिनेट कर देता हूं अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से ठीक है सेलेक्ट करने के बाद इसको जब एक्सिक्यूट कराएंगे तो वही चीज़ें हमें दिख जाएंगी जो चीज़ें हमने स्टोर करा रखी थी वहां पे अब फिर नीचे आते हैं अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो फिर यहां लिखता हूं सेलेक्ट और यहाँ पे अब कुछ नहीं लिखना अब आपको केवल सेलेक्ट करते चलना है लाइक like हमें क्या करना है नंबर अब सेलेक्ट क्या क्या क्या चाहिए हमें तो हमें आईडी चाहिए तो ये आईडी डाल दिया हमने कॉमा दिया अब कॉमा देने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करना है इस तरीके से ठीक है और यहाँ पे देना है नंबर वन तो ये दे देता हूं नंबर वन ध्यान रखिए कि दोनों का डेटा टाइप फ्लोट है अपॉन का साइन दीजिए और यहाँ पे लिखिए नंबर टू इस तरीके से नंबर टू दे दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए ठीक है और यहाँ पर देना है हमें एज टोटल तो इसका नाम हम रखेंगे टोटल ठीक है जो नेक्स्ट हम बनाएंगे उसका नाम हम टोटल रखेंगे और टोटल देने के बाद यहाँ पे देंगे फ्रॉम और ये आएगा कहाँ से तो डेव नाम की जो टेबल है वहीं से ये आएगा सारा कुछ तो यहाँ लिख देता हूँ डेव और ये डेप देने के बाद यहाँ पे टर्मिनेट कर देना है आपको और अब इसको ले लेना है सिलेक्शन में इस तरीके से अब ये जैसे ही आप सिलेक्शन में लेंगे तो यहाँ से एक्सिक्यूट का बटन है आप एक्सिक्यूट करा दीजिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टोटल है वो आपके सामने होके आ रहा है ठीक है देखिए यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि ये टोटल जो है आईडी के साथ ये टोटल आ रहा है और ये टोटल जो है आपके सामने है अब हम करना क्या चाहते हैं हम ये करना चाहते हैं कि इसमें हम वो दो नंबर्स भी दिखाई पड़े ऐसा कुछ चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप आपको यहाँ पे क्या देना होगा देखिए ये हमारी टेबल थी जो वास्तविक टेबल हमने बनाई थी उसके बाद फिर हमने क्वेरी लगाया था तो अभी जो टेबल बनाई थी उसमें क्या क्या चीजें थी नंबर वन नंबर टू था तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कॉमा देकर के यहाँ पे लिख देते हैं नंबर वन कॉमा देंगे और फिर लिखेंगे number one N U M B E R number one ठीक है ये इस तरीके से नंबर वन कॉमा और फिर यहाँ दे देंगे नंबर टू तो ये हमने दे दिया दोनों और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे कॉमा लगाने के बाद अब क्या करना है अब इसको एक्सिक्यूट करना है तो अब यहां से एक्सिक्यूट कराऊंगा तो ये देख सकते हैं नीचे नंबर वन और टू के साथ इसका डिवीजन भी कैलकुलेट होकर आ रहा है आप चाहते हैं कि इस वाले कॉलम को जो हमने टोटल नाम दिया है उसे हम कुछ और नाम दे दें तो यहाँ पे रिजल्ट दे देता हूँ R E S U L T result दे दिया और बस अब इसको एक्सिक्यूट करवा दीजिए तो यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ आएगा जो देंगे वो आ जाएगा इजिली तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल होगी अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video